Алло. не уәлихан жақсы екі сағаттан кейін көріскенше бе жақсы кеше жаттығудан кейін жақсы ұйықтадым бүгін жаңа жаттығулар жасаймыз дайынсыз ба әрине <laughs> жақсы онда киініп алыңыз күте тұрамын жарайды міне мынау жол апатына жасалған сараптама нәтижесі сізге бұл ұнамауы мүмкін жоқ жасырмай ашық айта беріңіз біз апаттың мән жайын анықтадық кейбір жерлер түсініксіз міне апат болған жердің сызба нұсқасы тежеуізі жоқ сарапшылардың айтуы бойынша жол апаты болған жерде де болмаған данияр әлімханұлы әйеліңіздің көлік жүргізгеніне қанша уақыт болды он жылдай ондай тәжірибелі жүргізуші жолда кездескен кедергіні аңғармауы мүмкін емес ол міндетті түрде тежегішті басады ал ол істен шыққан сол себепті көлік бар екпінімен барып ағашқа соғылған сонда лапатты біреулер әдейі ұйымдастырған ба сараптама нәтижесі бойынша солай ойланыңыз оны кім істеуі мүмкін түк түсінсем бұйырмасын сонда менің әйелімді өлтіру кімнің ойына келген қазір тергеушілер сол сұраққа жауап іздеп жатыр әйеліңіздің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды әзірше ешқандай ілік табылмай тұр сіздің көмегіңіз керек отбасымен жауласып жүрген ешкім жоқ па еді білмеймін ешкім жоқ жарайды данияр әлімханұлы есіңізге бірдеңе түсіп жатса хабарласыңыз балдарыңыз қалай дамир қалай жақсы ма апа ұлыма өзіңіз бас көз болыңыз жарай ма мен қалада бітпей қалған шаруаларым бар бірер күннен соң ораламын жақсы көріскенше шынықтыру сияқты ғой иә аздап ұқсайды йога дегеніміз ол үнділердің емдік гимнастикасы арнайы жаттығу арқылы ағзадағы қуатты қалпына келтіреді мен істегенімді қайталаңыз кеңінен тыныс аламыз шығарамыз әр жаттығуда үш рет тыныс алып үш рет дем шығарамыз келістік қой кеңінен дем шығарыңыз тағы бір рет қайталап көрейік жарайсыз ал енді тізелеп отырып қолымызды өкшемізге жеткізіп көрейік істеп көріңіз істей алмаймын дәрігер басым айналады құралай істей алмаймын деуге болмайды келіңіз мен сізге көмектесейін артқа қарай шалқаямыз кеңінен тыныс аламыз тағы бір жол ой жарайсыз міне қолыңыздан бәрі келеді ал сіз болсаңыз істей алмаймын дейсіз енді кілемшенің үстіне отырып аяғымызды айқастырып кеңінен демалып тыныс аламыз енді шығарамыз асықпаңыз тағы бір ру кешір кешір мен кешір мен қымбаттым құрбан болған жаным палатаңызға беріңіз кейін кіріп шығамын иә жарайды малика сәлем сәлеметсіз бе неге ресми сөйлейсің сіз екеуміз әріптеспіз бейбіт талғатұлы әріптестер тек ресми тілде сөйлесуі тиіс оны қызметтік этика дейді қырсықпашы енді біз жай ғана әріптес емеспіз енді кімбіз бейбіт қарым қатынасымыз қандай екенін қазір анықтайтын уақыт па жарайды кейін сөйлесеміз ертең келетін науқастардың уақытын бір сағатқа кейін шегерші науқас қызға йога үйрету үшін бе сен қызғанып қалдың ба о не дегеніңіз сіз бойдақ адамсыз сізді қызғануға қандай хақым бар малика ол қыз тек менің емделушім мен оған тек сауықтыру курсы ғана өткізіп жүрмін Білем, мен де мейірбике болған. әкеңізбен таныспай тұрып бейбіт жүр екеуміз сөйлесуіміз керек жүр не болды данияр шашқа қастандық жасаған кім істеген оны бүгін мен тергеушімен кездестім жол апаты жасалған сараптаманың қорытындысы бойынша жолда тежеуіздер қалмаған қысқасы тежеуші істен шыққан осының бәрін біреу әдейі ұйымдастырған алтыншашқа кім өшігуі мүмкін ол апатқа түскен күні екеуміз қайда болып едік есіңе түсірші сонда дәрі қоймасына байланысты ма солай сияқты олар бізге өшігіп отбасымызға соғыс жариялаған секілді полицияға хабарлайық данияр ал полиция заңсыз дәрілерге сенің қатысын бар екенін біліп қойса не боларын білемісің а сен осыны ойлап бедің? едің не істейміз айтшы соғысамыз дамиржан алтыным қайырлы таң құлыншағым кәне келе ғой киінеміз қазір сонан кейін тамақ ішеміз әкең келеді қазір келе ғой келе ғой келе ғой келе ғой болды болды киінейік балам енді қой ойбай ау дамир ау дамир балапаным ойбай ау болды енді болды киін не болып қалды дейді ойбай ай тағы да басталды ғой деймін ауруы талып қалмаса болғаны жаным құлыным келе ғой келе ғой киіне ғой алтыным киіне ғой былай тұршы кәне шалбарыңды ки ойбай ай мына бір келе ғой келе ғой қой енді ойбой әкесіне хабарлас болды болды алло Алло, балам, Дамир қайтадан ауыра бастады ғой деймін. Жоқ, төсектен тұрған жоқ, тұрмайды, тіпті кейінгісі де келмейді. Жоқ, тамақ ішкеміз әлі қайдағы тамақ. Не істейін енді? жарайды ой түсіндім түсіндім жарайды жарайды алтыным жарайды жақсы жақсы жақсы не дейді тасбақа салған қорапты бердім дейді сонда тынышталады дейді мә мә кәне кәне інім дамиржан ұстай тұршы мынаны ұстай тұр әне тасбақан саған ассалаумағалейкум дейді ұялтыным иә, ау кәне кәне кәне кәне ә, кәне ә, ә. кәне кәне о ой меніңше әкесін сағынған шығар данияр қашан келем деді ойбай бірер күн кідірем деді қалада бір жұмыстар пайда болып қалыпты кәне кәне ассалаумағалейкум аға уағалейкум ассалам бұрын мына жерде фармацевтикалық компания бар еді көшіп кеткен бе оны неге сұрадың бухгалтерияға қағаздар алып келіп едім тауар тасымалдаушымын көшіп кетті олар қайда көшіп кеткенін білесіз бе білемін орталықта қазір жазып берейін ба жақсы болар еді рахмет жақсы сәлеметсің бе сәлеметсіз бе талғат сейітханұлы отыруға бола ма әрине қызым мен сенің кешірім сұраймын өткен жолы дөрекі сөз сөйлеп кеттім иә мұнда сенің ешқандай кінәң жоқ бірақ сен де түсіну керексің мен саған ондай ота жасайтынын білген жоқпын қызымның өлімінен кейін есімді жия алмай жүрмін мен сізді түсінем. сізге өкпелеген жоқпын ата үшін өз перзентінің өлімін көргеннен қиыны жоқ қой дұрыс айтасың иә бәрі жаратқанның құзырында енді тек қана еске алумен ғана шектелеміз сіздің ұлыңыз бар немереңіз қандай тәтті дәмер екеуміз тез дос болып кеттік айтпақшы қайда жүр өзі әкесі оны қала сыртында тұратын ата анасының жанына алып кетті дәмір үшін сол жақ қайда пайдалы үлгермеген екенмін ғой оған сөреттерінді көрсетейін деп едім айтпақшы құралай қызым ау сенің суреттерің науқастарға қатты ұнап қалыпты э, егер тағы да бар болса басқа бөлімшелерге іліп қоятын рас па иә рас әрине э, өнер туындылары адамдарға қуаныш сыйлайды ал сенің суреттерің өте әдемі рахмет сізге талғат сейітханұлы онда мен жаңадан салайын иә рахмет саған маған Не үшін? Сен мейірімдісің, Жүрегім кең. Ол сіздің қызыңыздың жүрегі. Құралай, менің қызымның жүрегі сенің кеудіңде соғып тұрғанына қуаныштымын. Шын айтамын, өте қуаныштымын. Рахмет сізге Талғат Сейітханұлы. als hij meer kiest hoor. бір ай күте тұрыңыз дедім ғой сізге жұмысты тоқтатып қойғанбыз енді бір қиындықтар шығып қалды бәрін реттеген соң қайтадан қолға аламыз енді түсіндіңіз ба өте жақсы сау болыңыз <sighs> не деген адамдар а түк түсініктері жоқ осындай адамдармен қалай бизнес жүргізесің <sighs> әсел оразқызы иә соңымызға біреу түскен секілді нөмірі көріне ме жоқ алыстау көліктің маркасы қандай камри енді адастырып кетіңіз айтсаңыз болды кете беріңдер мен асықпаймын әлі соңымызда ма қалып қойыпты тоқсаныншы жылдарда өмір сүріп жатқан сияқты сақтықта қорыл жоқ менің міндетім сізді қорғау кейде осының бәрін тастап бір жаққа қашып кеткім келеді қорқып өмір сүруден сондай шаршадым міне өзің ұнататындай қой көп рахмет даниярға полициядағы танысы келіпті алтыншашқа жол апатын әдейі ұйымдастырған дейді не үшін кімдер екен істеген өткенде мені мейрамханада пышақтаған жоқ біз данияр екеуміз заңсыз дәрі сататын қоймаға барғанбыз олар біздің орталыққа да дәрі сатпақ болды бірақ біз бас содан төбелес басталды пышаққа солай түсті әпкеңнің өліміне солар ма кінәлі солай сияқты олар біздің әулетке өштесіп жүр малика екеумізге кездесуді уақытша тоқтату керек әйтпесе саған да қастандық жасаймын деп қорқамын енді оларға жоламайтын шығарсыңдар әпкемнің өлімі үшін олар жауап беретін болады сенің есің дұрыс па әпкеңнің өліміне солар кінәлі болса сен де өлтіруден тайынбайды әлде бір рет пышаққа түскенің аз ба саған айттым болды мен не айтсам сол болады олай болса бұдан былай маған келуші болма малика мен ойнап айтып жоқ Бала. жақсы жарайды түсіндім қазір Құрылай. ата құлыным қалайсың жақсы ата келгеніңіз қандай жақсы болып. сіз неге жалғыз келдіңіз әкем қайда а қалада бір шаруасы бар екен соған кетті мінекей өзіңе сүт әкелдім қайнатып әкелдім таңертең фатимадан сатып алдым құлым рахмет ата бірақ бізге мұнда болмайды ғой болады болады болады ағарғаннан зияны жоқ құлым не құлым ау дәрігерлер не дейді қашан шығарамыз дейді үйде жалғызсырап жүр неге жалғызсырайсыз ата әкем бар ғой ой құлым ай бар бар ғой бірақ сен келсең үйдің сәні кірмей ма құны ма олайым да маңыз ата ең бастысы барлығы артта қалды иә осы жерде екі апта боламын да сосын шығам. үйге барған соң үйді жөндейміз үйді ой жаным ол ешқайда қашпайды үй жөндеу ешқайда қашпайды құрылай құлым мен өзіңнен бір нәрсе сұрайын деп едім иә ата によやかжалпы ана кім ермек келіп тұра ма иә оны неге сұрадыңыз біз ермекпен жай ғана доспыз иә ермек ермек жақсы жігіт сенімді адал ондай жігіттен ешқашан жамандық шықпайды үй шаруасында шыр айналдырады саған өзіңе қамқор болатын жан керек қолын. маған қамқор сіз барсыз ғой ата құлыным ау мен жасарып келеді дейсің ба қартайдым ғой ал сенің бар өмірің алдыңда ермек ермек өте жақсы жігіт мен оны өткен жыл қатты ренжітіп алдым ештеңе етпей жақсы адамның өкпесі шайырымал орамал кекпенше дейді атан қазақ қайдам ондай сөздерден кейін бәрі бұрынғыдай бола қоймас иә ермектің түсінігі мол түсінігі мол қара да тұрғын күн ертең ақ өзі келеді данияр не болып жатыр өз түсіммен не істемек ойың бар қазір көресің мен ана көліктің жүргізушісінің жанына барамын сен сол кезде қасымызға бірден кел түсіндің бе жарайды демалма данияр тез тез таныдың ба бізді а Бізді сен сені таныдық біз сені неге байлап тастағанымызды білгің келіп ме екеуің де өлесіңдер кіммен байланысқандарыңды білмейді екенсіңдер түсінікті тіл табыса алмадық сүмелек бері қара бері қара сендер жол апатын әдейі ұйымдастырдыңдар қане кім тапсырыс берді сендерге а сендер менің әйелімді өлтірдіңдер кім тапсырыс берді саған а сен мені біреулермен шатастырып тұрсың мен оны білмеймін білесің бе сен қазір білетін боласың мынаның не екенін білемісің а бұл скальпель иә сенің аяғыңда күретамыр орналасқан қазір соны кесіп тастасам білесің ба не болатынын екі минуттан соң өлесің де қаласың қане айтасың ба жоқ па айтасың ба жоқ па тоқтатыңдар тоқтап отырғанда айтасың ба айтам! Айтам! айтамын тоқтат жазасың ба жазамын жазамын тоқтап Тон чиш. Баста. Баста. Час. Час. Час. Abschluss. тергеуші бекболатов тез шақыр сәлеметсіз бе сәлеметсіз балғанбаева әсел оразқызы сіз бе иә мен болам. не болып қалды мен прокуратурадамын тергеуші әсет бекболатов иә сізді өтешова алтыншаш Талғат қызының өліміне қатысы бар деген күдікпен қамауға аламыз бізбен бірге жүріңіз кешіріңіз бұл жерде бір түсініспеушілік бар сияқты оны сосын анықтаймыз жүріңіз жүріңіз әлгі адамды шынымен өлтіретін бе едім мен жалғыз емеспін оның жарасын тігіп жатқаныңда қолыңды қағып жібергім келді бұл іспен енді прокуратура айналысады әпкемді өлтіруге бұйрық берген адамның көзіне тура қарағым кім тапсырма бергенін тергеушілер анықтайды бәрі дұрыс болады уайымдама шаршадым демалғым келіп тұр әсел оразқызы болған жайтты жоққа шығарамын деп ойламаңыз күзетшіңіз бәрін айтып берді азаматша өтешованың апатына ұшырауына сіз себепкерсіз оның үстіне сіз басқаратын фирма тыйым салынған дәрі дәрмек сатумен айналысқан шынын айту керек біраз жылға сотталасыз сондықтан тергеу жұмыстарына көмектескеніңіз жақсы болар еді мен сізбен адвокатымның көзінше сөйлесемін жарайды ер көзіңізде тек ескертемін бостандыққа деп дәмеленбеңіз үстіңізден жиналған айғақ жеткілікті сәлем құралай сәлеметсіз бе дәрігер байқаймын тәуір болып келе жатқан сияқтысыз рахмет жақсы болып қалдым бейбіт талғатұлымен бірге күнде йога жаттығуларын жасап жүрміз жақсы дәрігер екен Дәмердің жағдай қалай жақсы аман есен қазір ата әжесінің қолында онымен анда санда жолығып тұруыма бола ма әрине болады бірақ менің бір ғана шартым бар қандай сіз мына жерден әбден сауығып шығуыңыз керек келістік пе данияр әлімханұлы ауруханадан жазылып шыққан науқастарыңызды бақылайсыз ба әрине олар қалай өмір сүріп жатыр жағдайлары қалай осының бәрін алаңдаймын айтыңызшы олар жүрек ауыстырған соң өзгеріп кетпей ме отадан кейін аз да болса өзгереді бірақ бұл жаңа ағзаға байланысты емес алмастырған жүрек жаңа өмір сүруге мүмкіндік қана береді олар өмірдің қадірін түсініп тіпті туылған туысқандармен бас қосып бақыт болуға тырысады сонда мен де бақытты бола аламын ба әрине сіз сияқты адам жолықса екен маған ондай адамды міндетті түрде жолықтырасыз шынымды айтсам ондай адам болған осыдан бірер күн бұрын қатты ренжітіп алдым оны енді қайтып келмейтін шығар неге олай дейсіз алдымен хабарласып көріңіз күтіп жүргеніңізді айтыңыз шын сүйсе қайтып келеді сонда мен өзім бірінші хабарласуым керек пе кей қыз баланың өзі алғашқы қадам жасаған дұрыс ойланайын дәрігер есіңізде болсын ендігі міндетіңіз тек бақытты болу түсіндім сізді дәрігер рахмет сізге ал жақсы көріскенше сәлеметсіз бе әсел оразқызы қайда жүрсіз тез келмейсіз бе менің мұнда отырғаныма жарты күн болды ғой жағдайдың мән жайын анықтау керек болды былыққа әбден батқан екенсіз мен былыққа батыппын ба иә әсел оразқызы белшеден батқансыз қалған өміріңізді түрмеде өткізуге жететін айғақ жиналып қалған күзетшіңіз не істеп не қойғанын бәрін жіпке тізгендей айтып берді аузын жаппайсыз ба оны да көргенбіз бірақ мүмкін емес жағдайыңыз өте қиын мен сізге ешқандай да көмектесе алмаймын тек қолымнан келетіні сізге тағылған мерзімді азайту ғана сіз мені түсінбеген сияқтысыз мен қалған өмірімді түрмеде өткізгім келмейді сіз мені тыңдап отырсыз ба сәлем айта барыңыз егер мені тездетіп шығармаса мен бәрін айтып беремін сонда бірге отыратын боламыз сәлеміңізді жеткізейін әсел оразқызы бірақ мұқият ойластырып бір тоқтамға келгенше біраз уақыт өтіп кетеді тез етіңіз өзіңіз көріп отырсыз қонақ үйдің люкс бөлмесі емес сау болыңыз әсел оразқызы жас күйелерді таптық сүйіктім жол апатын ұйымдастырғандар заң алдында жауап береді мінекей қараш! жағдайымыз түзеліп отбасымызға төнген қауіп азайған сәтте сен біздің жоқсың кешір кешір қымбаттым сізге әсел оразқызының адвокаты келіпті. bakarız. Otur. Не айтасың әселдің жағдайы қиын шығарып алу мүмкін емес біреулер күзетшісінен барлық деректерді біліп алыпты ең қиыны әселдің өзі шығарып алмасаңдар барлығын айтып беремін дейді оған азаматша өтешеваны өлтіруге бұйрық берді деп айып тағылып отыр енді не сынбақсың сізге алдын ала қамдану керек егер әсел барлығын айтып берсе онда әне торғай торғайлар көп ой айналып әне қарашы әне әне кімсіңдер не керек сендерге жалбылай тұр эй эх